え今回はね、えー、前回ねあの 日本のこの偉大な話みたいなね話をしたんででまあこれ前々からねオファーがいろいろあったんですよこの日本の話を聞きたいっていうねでまあ日本のこの古い話もねあの聞きたいっていうこの方々の声もたくさんあったので、えー、今回はあ江戸時代の話なんかをしていこうかなと思いますはい。はい ね侍さんがいた時代ですねでえー、っ、とね江戸時代の話をする前にね、えー、一つ、あのー、こうなぜこの話をしようとしたっていうかというとですね、えー、昔ですね昔っつってもまあまあまあ去年ぐらいかな、うん、インスタグラムであのあるロシアの人から DM をもらったんですね、うん、なんで、えー、日本は、 東京が首都なんですかっていう質問が来たんです。はい、で、えー、そこで、えー、まあ、江戸時代っていうものをね説明していく前にその話をしていきたいと思います。はい、えー、江戸時代を江戸江戸っていうものをですねあの作ったものは、えー、徳川家康という人ですね。えー、江戸っていうのは、えー、東京の古い言い方になります。で、えー、徳川家康さんね、 この人どんな人かっていうと、まあ、説明していくねうんあその前に、えーえー、江戸時代っていうのはね非常に長い時代なんですね何年から何年かというとえっとね1603年から1600あのあ1868年まで、えー、続いたんですね200年近いぐらい続いてますねあの非常に、えー、 この地球上の歴史的にも珍しいぐらいあの戦争が、ま、なかったあ時代なんですよ。はい、その江戸時代について話をしていきたいと思います。じゃあ、えー、だ徳川家康の話に行くよ、せーの、ゴー。ね。まあ、とかしなくてもいいんだけどさ。じゃあ話しくよ。あの、あるね、徳川家康っていう子がいたんですよ。ね。 でその子は、まあ、すごい弱いあの国のあの子供だったんだよね、うん、非常に弱い立場の子だったの。でどんな生活をしてたかというと6歳の頃からこの織田家っていうね他のあの、えー、大名ね侍の偉い人に、えー、人質としてですね2年間 そこで生活を強いられたんですね辛いねまあ政治ですよねあの悪いことしないようにとか、うん、そういうことしないようにも人質を相手のこの他のね国の弱い国のあの子供を人質として、えー、もらってそれを育てるみたいなことがあったんですよ。でその後19歳まで このね今川家っていう非常に強い、えー、武士の大名がいたんですけどあのそこででもですね19歳まで人質として暮らすっていう非常に辛い、えー、生活をしてたんですねでもそこからですねこの人頭も良くて戦もできる人なのでまあどんどん頑張ってたんですねである日あのー、これが東京 江戸が、えー、日本の首都になるきっかけです。えー、その徳川家康さんはこの頑張ったご褒美としてあの江戸っていう土地あるからそれを君にあげるよって言われたんですよ。ね。これすごくね嬉しいと思うじゃん。ね、やったみたいなもうもう東京全部くれるんだから。でもねそれ嫌がらせだったんだよね。いざ東京に江戸に行きますでもうすごい 平らな土地で沼ばっかりだったのもう価値のない土地だったのだから嫌がらせでそれをもらったんですよでも徳川家康は頭が良かったのでその沼の整理で平地っていうことはあビジネスとかそういったことがしやすい海にも面している、えー、経済的に発展しやすい土地だなと思って、えー、徳川家康は、まあ、あの えー、江戸になるまで、えー、そこのねもうあの工事をね長く頑張ってしてやっと今の江戸になったっていう感じですね。うん、そういうバックボーンがあるんです。これがあ東京が首都になった理由です。はい。な面白いでしょこれ一つだけでも面白いんです。でそして今から、えー、江戸時代の豆知識を言っていきたいと思います。はい。 えー、これ、これ、これ、もう一発目からびっくりですよね。うんとね、えー、エジプトにね、スフィンクスあるでしょそこに記念撮影をした侍がいるっていうね。 <laughs> いや、ほんとほんと、画像も載せるから。いくよ。はい。はい。パン。はい、出た。ねこれ本物、本物。あのー えっ、とね、32人の人たちでね、あのー、日本って250年間当時鎖国していたんですよ。他の国と貿易したくないですってね。でも、周りの国は日本と貿易したかったわけ。でも、本当に嫌だったから、フランスに行って、ちょっと本当嫌ですわって言いに行ったんだよね。でその途中で、エジプトにも寄ろうっていうことで、あのね、スフィンクスの前でね、 あの本物の侍が立つっていうね非常に面白い面白いことが奇跡奇跡のようなことが起こったんですねこれ初めて知った時は本当びっくりしましたで次これ江戸という町についてねちょっとフォーカスしていきますどんな生活をしてたのかとかねちょっと気になるところあるでしょそこを説明していきたいと思いますはい、えー、江戸の人口当時ですね まあ長いんですけどね江戸って言っても時代が、まあ、1700年頃ぐらいですかねえっ、ー、と、えー、人口はあ100万人から125万人とねこれすごいんですよ当時のロンドン同じ時代のロンドンね人口86万人、うん、でパリは67万人なんと江戸は当時世界最大の都市だったんですよね。 これ意外でしょこれ意外でしょうんこれびっくりしましたねであと江戸ねどんな街かなうん江戸はね、えー、花火がありますちゃんと花火がありますで、えー、もう一つ江戸江戸の、えー、人たちの暮らしね他のあの地方と比べてねやっぱり江戸はいい暮らしをしてるんですけどさて江戸はみんなどんな感じの、まあ、暮らしをしてるのかなまず働くところだよね まあ当時はね、まあ電気とかさ、あガスとかもないから大変だから、うん、めちゃくちゃ働かないといけないんじゃないって思うじゃない当時の、え江戸時代の人たちの平均の、えー、就業時間、お仕事をしている時間は、えー、3時間です。ね。 <laughs> めちゃめちゃ短い。それでもね、ご飯食べていけるっていうね、エンターテインメントもあるしね。で、次、えー、もう一つね。 えー、江戸時代、ね、銭湯もあったりね、うん、お風呂、お風呂、みんなで入るお風呂もあって、えー、バーニャみたいなね、サウナみたいなのもあるんだけど、えっとね、男女一緒だったんですね。すごいですね。今だったら考えられないですよね。すごいですよね。逆にあの、あの X ジェンダーの立場から言うとそういうあの日常的に女の人の裸を見ることができたら 女性の裸に対してなんかこう性的欲求が湧かないっていう感じがあ湧かないようになるんじゃないかなって思ってちょっとここはあのー、不思議なところでしたね次、えー、次はですね江戸の人たちってね実は勉強がめちゃくちゃできましたねえー、識字率はい識識字率が高かったんです え70%から90%で、えー、プラス就学率ね学校に行っている、えー、率ですね70%から86%もうほとんどの人が学校行ってるっていうねでもう、えー、お侍さんも学校行くのって思うじゃんね いやもちろんなんですこの当時、えー、武士にとって学校に通うことは剣術を磨くこと以上に重要とされてましただからあのー、お侍さんで、あのー、文字を書けないとか読めないとかそういうバカな人はいないんですねうん頭も良くて強くもないといけないっていうねうん これね識字率の高さがねいかにねあの大きいかというとねこの就学率とかもいろいろあるでしょこれね非常に調べてびっくりするんですよあのさっきみたいにねあの比較比較しますねうんえー、イギリスじゃあ当時のイギリスはどうだったかね当時のイギリスの就学率学校に行っていた、えー各えー、パーセントは25%。 で識字率は極めて低かったらしいですはいもうほとんどのこの、まあ、お金持ちじゃない子は文字の文字を読むことはできなかったっていうねうん識字率は1割程度らしいです10%ぐらいじゃあフランスはねフランスフランス革命もあったしねフランスはどうだろうえっ、ー、とですねえー、1979えー1794年にフランスではね 初等教育、の小学校でね無料化も実施されたんですけど、えー、10代の就学率はそれでもわずか1.4%ねただだから価値ないと思っちゃったのかなうん識字率も高まりませんでしたでもちろん富裕層の指定もまあまあ子どもたちも学校に通わず 家庭教師によって教えられてたっていうこともあるんだってまあそうだよねお金持ちの子が他の貧乏の子と同じ学校に行くってちょっとね心配だよねいじめられたりとかしないとかねうんでえっ、ー、とフランスとイギリスと比較してもあの識字識字率とか、あの就学率が非常に実は高かったっていうね江戸の意外なところでした。 はい、とねあの江戸時代ね江戸時代の日本のお侍さんとかってなんかあまり数学のイメージってないじゃないですか僕もねあの数学当時の日本人の侍さんとかねあの人たちって数学できないんじゃないのと思いきやあの数学は世界トップレベルだったらしいですで実際に調べてみたらかなりレベルの高い数学をしましたねうんこれは驚きましたね イメージできないじゃないですかあの和服着て算数ができるっていうね数学ができるっていうこれびっくりでしたねであと,、えーと、リサイクルとか、あのレンタルとかそういったものが、あのもう常識だったので、えー、今ねあの環境汚染とかねゴミの問題が出てるんですけど江戸はリサイクルリユースリデュースリサイクルこの3つが 非常に、えよくできていたので、えー、ま人口に対してもうなん人口に対してもすごいんですけどゴミがほとんど出なかったんです、えー、10%以下ぐらいらしいですね消費したものに対して出るゴミが10%ぐらいだからあの電気とかねもちろんね今も使ってないから電気とかそういったものを使わずに あのほとんど90%をリサイクルして物を捨てないっていう生活をして環境を潰さないで、えー、勉強とかねエンターテインメント歌舞伎とかもあるからねもうあってで、まあ、お風呂もあって清潔でで1日3時間しか働かなくても OK って割と江戸時代ってね あのすごくねよくできた年だったんですよねあの今の日本よりもあのいいかもしれないじゃいいと思ううんこれびっくりだよねっていう話でしたいかがでしたでしょうかね他にもねあの日本のこんな話聞きたいとかねあったら、ぜひぜひあのコメントとかで言ってくれたら、その動画を 多分作るよ。うん、多分ね。うん。だから、あのー、だい大体はわかると思う。だい大体はわかると思うんだけどね。うん。うん。作っていきたいと思います。あとはね、あの他のあの解説動画、解説動画とか説明動画っていうのを今後増やしていくつもりで、えー、それはもう本当に、えー、プロジェクト名 V 作戦ですね。V 作戦っていうものを今後、えー、準備をしておりまして、えー、それは あ今まで以上に、え質が高く質の高い動画にしようと、え頑張ってるところです、はい、ちなみに前回の動画のコメントで「日本には侍いますか?」みたいな質問があったんですけど、まあ、実際にあのその刀を使って、えー、まあ、それをこう剣道というかねえー、まあ、武士道としてこう極めているっていう人はいますいます。 よしよし仕事としてねあの職業なんですかって聞かれて侍ですって言えるかどうかわからないけどまあ侍のようなことを知る人とかあと忍者の仕事をしてる人はえいますいますであと特に忍者なんかは有名で 毎年なんか、1,000人以上とかめちゃくちゃ大量の外国人の弟子入りが来る有名な忍者の学校があって忍者だったかな武道だったかながあってでもそれをやってる人もなんか70とか80のおじいさんなんだなんだけどあのすごい人気で、うん、そういう仕事をしてる人もいますね。 デビューはね忍者にならなかったからね忍者の求人見たんだけど忍者になりませんかっていうオファーがねまさかのあの僕に来たのではい忍者忍者忍者ねティーネージニュータンビンタタートルズってね、うん、忍者タートルズみたいな感じになってちょっとロシアでね 亀のコスプレして忍者やってたかもしれないねということで、えー、デビでした他の動画も、えー、興味があったら是非見てくださいチャンネル登録とか通知ボタンを押してくれると超嬉しいということでデビでしたじゃあみんな、えー、体には気をつけて最近ごめんしゃくれちゃった しゃっくり出ちゃった。ねえー、体調には気をつけてね。っていうことで、デビーでした。